上集回顾，我们啊到罗谷吃了那个金针菇加那个瘦肉啊。今天我们要下补下补，今天我们要介绍是一个很普遍的炸银昆。首先点点酱油，就那么简单啊，就放放感觉了。哎呦，差劲啊！紧张时刻来。了。 <laughs> 好棒啊！ 谁知是醋，让哥吃醋了。不过还是好棒棒，好棒棒，棒棒，谁啊？谁还有姜，接棒棒。